Bos días a todos e a todas. Bos días, entre comillas. De todas maneiras, antes de empezar a ler o comunicado, informar que hoxe e eh, hai feita unha convocatoria a nivel do Estado e a nivel de Galicia das distintas plataformas que compoñen a Coeste e Modepec. Estas concentracións que están acordadas se acordaron coa idea de informar de que vai os patos de Toledo. Sabedes que houve un acordo entre sindicatos mayoritarios, partidos, chegaron a un acordo en unha serie de puntos. Decía que hai unha serie de puntos acordados, pero que aínda non están acordado definitivamente para impoñeros ou para metelos no conxunto da sociedade. Quere decir que as mobilizacións que nosotros estamos a plantexar e levar a cabo teñen un objetivo. O objetivo é dar marcha atrás de aqueles puntos que nos perjudican. Por lo tanto, Oso é unha xornada máis loita, vamos a seguir loitando para que na medida do posible se modifique eses puntos que se acordaron eh, e nada máis. Eh, é triste, é triste que teñamos que movilizar a estas alturas coa situación de pandemia que temos porque eh, o que se está vendo é que eh, se está aprovechando esta situación de pandemia para meter más dos servicios públicos no seguros. Nosotros vamos a tratar como pensionistas y como plataforma como movilización, vamos a tratar de impedir. Por lo tanto, ustedes, cada uno de vosotros, he si no ustedes, hay aquí documentos Estamos repartiendo un documento entre ustedes nosotros donde falamos, donde opinamos sobre los distintos puntos, los acuerdos, los tratamos Es importante que oleades, oleades, porque es bastante aclaratorio sobre la situación que estamos atravesando. Por lo tanto, yo no puedo seguir hablando más a Lucía. vaya a leer o comunicado e misma damos por finalizado este no hay, no, no hay, de momento no hay palabras se vaya a falar, se vai a leer o comunicado e logo coa misma arrancar